Morning. Dobré ráno. Bom oh, dia. You know, so many times we live in reaction to the devil and circumstances instead of living in response to the Father because we doubt his goodness. Často žijeme tak, že reagujeme na ďábla a okolnosti namísto toho, abychom reagovali na Otce, protože pochybujeme o jeho dobrotě. Think about this. Přemýšlejte o tom. Pokud nebudete přesvědčeni o jeho úžasné dobrotě, budete žít život, který je pořád reakcí na něco. Budete reagovat na všechny možné okolnosti, těžkosti a problémy. Ježíš dělal pouze to, co viděl dělat svého otce. Jak žil Ježíš svůj život? Jeho život byl reakcí na boží dobrotu, ne na problémy okolo něj. Přesvědčení o boží dobrotě musí být silně zakořeněno v našich srdcích any question that is unanswered can never undermine tak, aby žádná nezodpovězená otázka nepodlomila důvěru v jeho dobrotu. Jinými slovy, pokud uvidím problém, otázku, na kterou neznám odpověď, Nikdy by v mém srdci neměla vytvořit pochyby o boží dobrotě. That's how firmly and how sure the goodness of God needs to be the conviction of the goodness of God needs to be established in our heart. Takto pevně musíme být v našem srdci přesvědčeni o boží dobrotě. So many people je tolik lidí, co dává velký význam těžkým otázkám a nezodpovězeným okolnostem. Než jaký přisuzují Bohu a jeho neuvěřitelné dobrotě. Toto je něco, co se v našich životech musí změnit. It doesn't matter how many answers on the question there are, you need to settle in your heart smutká ne kvůli Bohu, ale jako kvůli tomu, čemu věří jako naše srdce. Nevěřím tomu, že modlitba Páně je vzorem, který by měl být bezmyšlenkovitě opakován you know, de maneira vazia, sabe? You, you know, it, God basically was Jesus was basically giving us some principles. Ježíš nám předkládal určité principy. A já už jsem ohledně modlitby podle nové smlouvy vydal dlouhou sérii vyučování. Přemýšlejte jenom o této myšlence. Jedna z tužeb srdce, kterou Ježíš vyjádřil, byla, abychom byli vysvobozeni od zlého. Slovo zlo je v originále příbuzné slovu bolest. A slovo bolest pochází z dalšího kořené, který znamená být chudý. So basically, Jesus shows up and he says, Listen, it's the Father's desire that you are delivered from all poverty, pain, evil, all of these bad things. Ježíš tedy říká, otec touží potom, abyste byli vysvobozeni z chudoby, bolesti a zla. You know, there is a very, very distorted teaching about prosperity and money in uh, the Christian world. Víte, ono existuje velmi, velmi pokroucené učení o prosperitě, penězích a křesťanském světě. Je to učení plné egoismu, sobectví, chamtivosti a lásce k penězům. A já to učení um považuji za velmi zlé. But let me tell you something. Ale něco vám povím. Just because there is a distortion of the truth does not give anybody the right to say that God wants us to live in poverty. Jenom proto, že existuje nějaká překroucená pravda, neznamená to, že máme právo říkat, že Bůh chce, abychom žili v chudobě. To je taky zlé. If you accredit poverty to something to do with God, pokud je chudoba něčím, co přisuzujete Bohu, pak vás vezmu na místa, kde lidé nevědí ani to, jak přežijí zítřek. Let me take you to a place where children are sold for sex for just a few euros or reais because there's lack of food and tell them Vezmu vás na místa, kde jsou děti prodávány na sex za několik euro nebo několik reálů, což vystačí tak maximálně na jídlo. Bůh nenávidí chudobu a považuje ji za zlo. God hates Bůh nenávidí nemoc prostě a považuje ji za zlo. Bůh nenávidí hřích a považuje prostě jej za zlo. No. Jesus showed us desire the Father that we are supposed to be free from sickness, from sin, from poverty and all of these consequences thereof. Ježíš nám zjevil vůli Otce, že máme vlastně být svobodní od nemoci, chudoby, hříchu a jeho následků. Bůh chce, aby byl náš život natolik ovlivněn jeho dobrotou, Že žádná z těchto zlých věcí, jako je nemoc, chudoba a hřích, nebudou součástí našeho života. Tyto věci jsou zlé. A Bůh toto zlo nenávidí. Skutečný problém spočívá v tomto. Usilujeme o věci, které leží někde mimo Boží dobrotu. Chceme žít spravedlivý život sami a proto jsme samospravedliví nos enche de justiça própria. We want to live a life of prosperity without God being the source of our prosperity that makes us people who love money. Chceme žít život prosperity, aniž by Bůh byl zdrojem této prosperity. A to z nás činí lidi, kteří milují peníze. See, we understand God is the one who wants us to be free from this evil and he is the source of goodness and pleasure. Pokud tedy pochopíme, že Bůh chce, abychom byli svobodní od tohoto zla a že on je zdrojem dobroty a potěšení, a pokud přijmeme pravdu o této jeho dobrotě, pak budeme žít dobrým životem. Nebudeme no, samospravedliví, sebestřední a egoističtí. No, Zítra budeme zase pokračovat.